皆さんこんにちは暑いですかもっと暑くします最後まで応援のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは参ります構え した光積み上がってもない過去に 「大好きなことをやればいい」 心一直線いつか大人になって変わる夢でもいざ心の スタミナから前に突き進め皆さん青春してますか皆さんの青春って何ですか野球ですかサッカーですかバスケットですかそれとも恋愛だったりして私たちの青春は見てわかりますおり

お片付けがむしゃらの皆さんありがとうございました